Un núvol negre i gegantí va cobrir tots els set mars durant quants dies i nits vam deixar de goig que fas per fi minyons pot de no caminar Hago, no faltarem pas amb la flor de lies i el trèvol a la mar. Quin goig que fas, per fi minyons pot de no caminar. Ago, no faltarem pas, amb la flor de lies i el trèvol a la mà.